Per saber de què faríem la web i l'aplicació, vam fer servir unes Design Thinking Cards i vam decidir basar-nos en l'alimentació i els trastorns alimentaris, ja que és un tema que ens interessava als dos i volíem aprendre més del tema i ajudar la gent a entendre més com funciona el tema dels macronutrients i fer una comunitat que es donés suport a través d'experiències personals. utilitzat Marvel per fer prototipatge. Android Studio como entorno de desenvolupament, Firebase como gestor de base de datos GitHub como repositorio de proyecta y controlador de les versions d'aquest, Y Java como a de programación Les tasques les vam distribuir utilitzant la pàgina web coneguda com a Trello, que et permet eh, distribuir les tasques per un projecte. I vam fer un llistat de les coses que s'haurien de fer per completar el projecte, les vam aplicar al Trello i ens les vam distribuir entre nosaltres i quan anàvem a acabar una tasca eh, l'anàvem marcat com a feta i així fins a acabar tot el projecte. Les funcions principals que hem afegit a la nostra aplicació serien a la pantalla principal portar un control dels macronutrients que hem menjat el dia d'avui, tenir un registre dels nostres aliments, crear nous o modificar els que ja tinguem, veure què hem menjat els diferents dies de l'any, portar un progrés del nostre IMC, calcular el nostre IMC al sistema mètric i al sistema anglès, veure els consells que han creat els usuaris de la comunitat i per últim, a la configuració, on podem canviar les nostres dades i l'idioma. Ens ha semblat interessant l'oportunitat d'utilitzar dominis web i aprendre'n com funcionen a l'hora de penjar contingut. També la utilització de llibreries externes a Google per generar gràfics dins de l'aplicació d'Android conclusions que hem extret al realitzar aquest projecte és que ens ha servit per ampliar la nostra experiència i aprendre com crear una app des de zero, a més de la seva respectiva pàgina web i que sigui funcional en tot el seu conjunt.